Malignant glutathione က antidote for overdose of the alcohol drugs ပေါ့နော် non toxic chemicals heavy metals ပေါ့နော် mercury လည်းတူမှာလဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ any toxic problem တွေမှာဒီ NCI system ကိုကျွန်တော် infusion နဲ့ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါတော့ Annals of Hepatology 2009လောက်ကကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာ။နောက်ဒီ alkalinity ပေါ့နော် alkalinity ကတချို့စီတွေမှာဒီထဲမှာ liver မှာပါလားမပါလားကျွန်တော်မှတ်မမိတော့ဘူး နောက်တချို့ဆေးတွေမှာ alkalinine လေးပါလာတော့ဗောနော် alkalinine ကလည်းတိုင်းပဲ synthesized from the liver amino acid lysine နဲ့ methionine ကနေထုတ်ပေးတယ်ဗောနော် lysine methionine deficiency ဆို alkalinine ကလည်းနည်းသွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ essential energy from the fats and carbohydrate supplies energy to immune cells increases their endurance capacity so that the system does not strain and stress ပေါ့နော်သူတို့ကခန္ဓာရည်ရှိအောင်နည်းနည်းလေးလုပ်ပေးတာတော့ L-carnitine ကလည်းသူကအများဖြင့်တော့သူကဒီ amino acid ကနေထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် protein တစ်မျိုးပဲဒီကောင်နည်းနေလို့ရှိလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်။ deficiency is common and, and greatly contributes to liver diseases ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းပြဿနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော် L-carnitine ပါတဲ့ compound လေးလည်းပေးပေးလို့ရတယ်။ now inhibit alcohol induced fatty liver အတွက်လုပ်ပြီးတယ် reverse biochemistry and clinical abnormalities in viral hepatitis မှာသုံးလို့ရတာ Now protect against the amino ammonia precipitated encephalopathy မှာလည်းသုံးနေရတယ် effective protects mitochondrial function နဲ့ hepatocarcinogenesis မှာလည်းသုံးနေရနော်ဒါဝါ gastrology နဲ့ gastrology မှာ2005ခုနှစ်တောင်ပါတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောလိုက်ရ L carnitine เนาะ L ornithine L ornithine ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသိတယ် hepatic encephalopathy သုံးတာပေါ့နော်လိုလာလိုလာလို့ခေါ်တယ် L ornithine L aspartate ဆို That's it amino acid with a key role in proline and polyamine polyamine biosynthesis မှာတော့ stimulate the hepatic tissue regeneration ပေါ့နော် tissue regeneration တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်။ beneficial therapeutic effects in patient with cirrhosis နော် stable over chronic hepatic encephalopathy encephalopathy မှာတော့ဒါတော်တော်များများသုံးတယ် reduces the blood ammonia level as a clinical complication of cirrhosis နော်။နော်ဒီ vitamin C ကလည်းရေးကြည့်တယ်နော် vitamin C မှာ vitamin C ရယ် vitamin E ရယ် selenium ရယ် coenzyme Q10 ရယ် နော် natural miscarotenoids နော်ဒီကောင်တွေကအရေးကြီးတာတွေ့ရတယ်ဒါ classical networking antioxidant လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ antioxidant မှာတော်တော်များများသုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ highly potent reducing oxidant stress and inflammation of the liver and synergistic effect တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ plasma level ကနော် chronic liver disease မှာအရင်နေတာတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီဥစ္စာတွေပြန်ထည့်ပေးဖို့ဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ supplementation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် greatly improves the liver function ပေါ့နော် ALD AST တွေကျသွားမယ်နော် နောက်တစ်ခုက fibrosis score တွေကျသွားမှာပေါ့နော် steatohepatitis မှာ fibrosis score တွေကျသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ selenium ပေါ့နော် selenium မှာလည်း protect against cellular DNA damage တွေတာသေးတယ် essential for activity of the glutathione peroxidase coenzyme Q10 vitamin C and E တွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြမ်းမြင့်တော့ကျွန်တော်တို့က100 microgram per day ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ selenium level ကို improve ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ selenium plus vitamin E also shown to effectively decreases the degree of the hepatic fibrosis and promote recovery process ပေါ့နော်အဲ့တော့ vitamin C vitamin E selenium ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်လိုအပ်တယ်နော်ကိုအင်ဇိုင်းကျူတဲပေါ့နော်ကိုအင်ဇိုင်းကျူတဲမှာ helps regenerate vitamin C vitamin E and increase their plasma level levels are markedly decreasing patient with cirrhosis chronic alcoholic liver disease and non alcoholic fatty liver disease အဲ့တော့အရေးကြီးတာကဒီကိုအင်ဇိုင်းကျူတဲမှာလည်းထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် liver disease မှာဒါလေးကထည့်ဖို့လိုတယ် နောက်ဗိုက်တာမင် D3 ပေါ့နော်အခုတော့ဗိုက်တာမင် D3 ကနည်းနည်းလေးခက်စားလာတယ်ပေါ့နော်ခက်စားဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်လေမာမှာရေးကြည့်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ it is no more just the sunshine vitamin for bones နော်အဲ့တော့အယိုးတက်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တခြားဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် every cell in the body has a vitamin D receptor တဲ့ vitamin receptor တွေရှိတယ် deficiency ကအခုနည်းပြဿနာတွေ endemic ကျွန်တော် တော်တော်များများစစ်လိုက်စစ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့နေအောင်ကြီးလောက်ရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ vitamin deficiency တွေဖြစ်လာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် actively involved in immune system and prevention of the infection cancer and autoimmune disorder ပေါ့နော်ဒီဟာနေရာမှာအသုံးကျလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများကတော့92%လောက်က deficiency တွေ့တယ်เนาะသူက chronic liver disease တွေမှာတော့ဒါတော်တော်များများ deficiency ရှိတယ်ပေါ့နော် one third of them suffer from severe deficiency ပေါ့နော်အဲ့တော့ deficiency ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြည့်ပေးရမှာเนาะအဲ့တော့ D3 ကိုမမြင်နဲ့ပေါ့နော် အဲ့တော့ histological severity of the hepatitis steatosis in necroinflammation and fibrosis in patient with non-alcoholic liver disease မှာ vitamin D deficiency လည်းရှိအဲ့တော့ဒီကိုမမေ့နဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်နော်နောက် regulation of the cellular glutathione level တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက antioxidant defense တွေမှာသူကပို့ပြီးတော့အသုံးကြတယ်နောက် it protects liver cell activity by preventing oxidative damage နောက်ဇင်းပေါ့နော်နောက်ဇင်းကျွန်တော် liver မှာဇင်းကလည်းကြီးကြီးဆုံးအဲ့တော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နော် single vic တို့နော် civic တို့နော်အာတော်တော်များများစင်ပါတဲ့ compound တွေကျွန်တော်တို့အသေးဆောင်နဲ့သုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ပါတဲ့ vitamin တွေအကြောင်းအရင်ကြောင်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇင်းကဘယ်လိုကောင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ regulation of the cellular glutathione level ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက by the cellular antioxidant defense ဆိုကောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ if to test liver cell activity by preventing oxidative damage ကိုဖြစ်စေတယ်နောက် deficiency က widespread ဖြစ်တယ်ပေါ့သူသိပြီ alcoholic cirrhosis တွေနော်အဲ့ဒီလိုဒီမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနော် ဒီ progression of the liver fibrosis ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ zinc ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးဖို့လည်းလိုတယ် zinc ပါတဲ့ compound တွေဟာ liver အတွက်ရည်ကြီးတယ်နော်နောက်တစ်ခုက vitamin B complex တွေပေါ့နော် B တွေလည်းကျွန်တော်တို့မေ့ပါမေ့ထားလို့မရဘူး B1 thiamine ပေါ့နော် B6 B12 folate ပေါ့နော် are typically incontinent not only alcoholic but also in patient with non alcoholic fatty liver disease ပေါ့နော်အဲ specific supplementation is underline ဆိုတော့တခုတည်းမထည့်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ vitamin B တွေကလည်းအရေးကြီးတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ခုက plasma homocysteine level ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းအရေးကြီးတယ်နော် alcoholic liver disease မှာတွေ့တယ်အဲ့ဒါက supplementation with the folate B6 and B12 ပေါ့နော်အဲ့တော့ folate deficiency folate acid ကလည်းထည့်ပေးရမယ်နော် B6 B12 ပေါ့ဒါတွေ deficiency ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက choline နဲ့ inositol ပေါ့နော် key role in optimal level of the function due to lipotrophic activity ပေါ့နော်အဲ့တော့ choline လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ် နော်အဲ့တော့ deficiency က fatty liver disease တွေ chronic hepatitis တွေ fibrosis တွေ cirrhosis တွေမှာတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ supplementation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဥစ္စာတွေကပူတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ fatty liver disease တို့နော် alcoholic နော် other conditions တွေမှာတော့နော်ဒီ choline နဲ့ inositol ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းပါတဲ့ compound တွေပူတော့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး slide ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချမ်းပြပြောမယ်ဆိုလို့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကနော် liver အတွက်လိုအပ်တယ်နော် not only the အာဗိုက်တာမင်စ်ပေါ့နော် minerals တွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနနော်တကယ်အဲ harbor တွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရွက်တွေနော်အခောက်တွေကထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဥစ္စာတွေကကြတော့ proven တော့မရှိဘူးများများတော့တော့အန်ဒီများလာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာတွေရှိတယ်မကောင်းတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အများဖြင့်ဒီ liver supplement drugs တွေကအကုန်လုံးရောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရောထားဆိုတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ကောင်းတော့ကောင်းမယ်လို့တော့ထင်ရတယ်ပေါ့နော် ဈေးသိကြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့လေဟိုဈေးနဲ့နည်းနည်းချင်းချင်းပေါ့ဖဆိုတဲ့သဘောကဒါကမရှိမဖြစ်ဒီဈေးတော့မှဒီရောဂါပြောင်းအောင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ခုနကျွန်တော်စတဲ့ပြောသွားသလိုပဲဒါတွေကနော်တကယ် treatment နေနဲ့ပေါင်းပြီးတွဲပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့အကျိုးရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့မတော့ပဲနေတော့မတော့ပဲနေလို့ရှိရင်ယောဂမပြောက်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥမာပြင် hepatitis C ပေါ့ကျွန်တော်တို့ C ကို C ပိုးကုဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ B ဆို antibiotic ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေမှာဒီ inflammation ရှိနေတဲ့လူတွေမှာဒီ antioxidant တွေပေးလိုက်ခြင်းအပြင် stress တွေပေးလိုက်ခြင်းအပြင်နည်းနည်းများ ကောင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတဲ့ခါကျတော့ caring for well-being